Segons judicial, el registre va ser demanat pels Mossos d'Esquadra que relacionen canvies amb les detencions de sis persones presumptament implicades pels fets del 12 d'octubre. Concretament, a l'enfrontament entre un grup d'ultraextrema dreta i un grup de militants antifeixistes. Des de Canvies volem demostrar el nostre suport als, als antifeixistes detinguts els fets del 12 d'octubre investigats no tenen res a veure amb el centre social autogestionat i la seva activitat i són, un, són només una excusa per efectuar el registre a un dels principals centres de, de lluites política i social de Barcelona i Sants. Ahir mateix vam rebre la notificació segons el Tribunal Suprem ha rebutjat l'últim recurs presentat per Canvies per evitar el desitjament. Per tant, TMB, en mans de l'Ajuntament de Barcelona, podria demanar en qualsevol moment el nostre desplaçament. Fets que ens demostra la clara orientació del dispositiu policial a la recerca d'informació de la nostra activitat política. Una prova d'això és el registre és que el registre es va centrar en la zona de l'habitatge, buscant principalment material informàtic, ordinadors, discs durs, pendrives, etc. Efectes personals com llibretes, agendes i navalles multiusos. La resta del material incautat és fruit del treball diari del CSA, com cadenes i candaus de bicis per al taller de bicis, maons que s'utilitzaven pel manteniment d'aquest edifici construït el 1879 pels extrets de pancartes i bastons de la colla bastonera de Sants. A més, molt més material informàtic utilitzat per realitzar la burxa, un diari popular i gratuït del barri amb més de 15 anys d'existència. Des del CCA Canvies considerem que l'escoll d'un centre social referent de lluites al barri i a Barcelona és un pas en l'estat policial al qual ens porta la política repressora de Convergència i Unió. Primer van ser les brutals actuacions policials com la de la plaça Catalunya i l'ús indiscriminat de bales de goma, després van arribar les detencions massives, com les vagues generals, i posteriorment el seguiment i detencions selectives en base a de il·legals, com els detinguts pel bloqueig del Parlament el 2011. Una lògica que inclou un procediment preventiu pels delictes menors derivats de la participació en mobilitzacions populars. No és només canvies i la gent que es mobilitza, cada cop és més nombrós, i estan amenaçats per la repressió que ens apropa cada dia més a un estat policial dirigit per la mateixa èlit que treu profit de la crisi i fa augmentar dia a dia les desigualtats socials. Tampoc es canvia l'únic centre social autogestionat amenaçat, la carboneria de Sant Andreu, el banc expropiat de Gràcia, l'Ateneu Popular de l'Eixample, la Guardíssima de Sant Andreu, la Flor de Maig de Poblenou, la Casa dels Somnis d'Igualada, també estan en perill, en un context de permanent campanya en contra d'aquests espais de dissidència i alternatives polítiques i socials. Aquesta persecució té un responsable polític directes, començant pel, pel partit del el govern Convergència i Unió i amb la seva embargada pel cas de corrupció al Palau de la Música i el seu màxim dirigent, Artur Mas. Igualment, assenyalem directament el responsable d'Interior, Ramon Espadaler, i la cúpula dels Mossos d'Esquadra sota les seves ordres, també a l'alcalde Xavier Trias per dissenyar una ciutat amb turistes i sense barris ni espais per la dissidència. Una política desenvolupada al nostre barri pel regidor Jordi Martí. Davant de tots aquests fets no ens quedarem de braços creuats i anunciem properes mobilitzacions tant en la defensa de Vies com de la resta d'espais alliberats sota, sota amenaça. Començant pel Banc Expropiat de Gràcia, on, sumen, on ens sumem al manifest convocat per demà a les 8 de, de la tarda. Bueno, jo sóc eh, Ferran Aguiló, sóc veí del barri i membre de l'Assemblea de Barri de Sants. Des de les diferents entitats veïnals que estem coordinades a l'Assemblea de Barri, eh, és important remarcar eh, l'alarma que ha generat el barri un desplegament com el que va realitzar ahir els Mossos d'Esquadra. Malauradament, els que portem ja un temps lluitant per defensar drets, per conquerir espais, per canalitzar reivindicacions, sabem que la manera que tenen d'assenyalar i a més a més intentar frenar aquells que entenem que no hi ha prou amb el marge que dona la llei i que cal desobeir per canviar la realitat la manera que tenen és la demostració de la força. El que es va fer ahir va ser un intent de demostrar que en aquests moments, en el que la població també s'incorpora a la desobediència com s'incorpora eh, a través de, del fet de reivindicar l'habitatge ja amb la patada a la porta o s'incorpora a la lluita per unes taxes o uns preus de raonables entrant gratuïtament al metro i a més a més eh, dient-lo Tenim la sensació de que un barri com el nostre, que sempre ha sigut antifeixista, que sempre s'ha autoorganitzat, que ha aconseguit les coses que té tant a nivell social com urbanístic com veïnal a través de la lluita, és un objectiu en aquests moments estratègic per a aquesta dinàmica d'incriminament i de limitació de drets que planteja a l'Estat, i en aquest cas seria el Departament d'Interior i els senyors Pedalers i els seus Mossos d'Esquadra. El que es va fer ahir aquí va ser una demostració de que el Departament d'Interior i els Mossos poden fer el que vulguin. Poden entrar on sigui, que hagin senyalat canvies sent un centre social emblemàtic com un objectiu i que l'hagin vingut a demostrar, com ho van demostrar ahir, eh, forma part d'una estratègia amb el que volen senyalar com a perillosos, en aquest cas els joves que participen en aquest centre social autogestionat, i a més a més dir-li a la població que no solament aquesta gent eh, són perillosos, és el que ells diuen, sinó que a més a més qualsevol que s'hi sumi rebrà el mateix tracte. És una demostració feixista de força, és una ocupació militar d'un espai eh, al barri on nosaltres volem viure lliurement i circular i és un avís molt clar. Saben que els espais que sempre han tingut una actitud oberta, autogestionada, que té la simpatia del barri, són el nucli, són la llavor, són el suport, són el centre de debat dels futurs gamonals que poden sortir a molts llocs. Per tant, comencen a assenyalar i comencen a perseguir. Des de les entitats del barri sempre hem donat suport al Centre Social Autogestionat Can Vies. Ho continuem fent i ho continuarem fent. Les excuses que s'han plantejat per entrar a aquest centre social són completament superficials, exclusivament són estratègiques per continuar, entre altres coses, acumulant informació per posteriorment incriminar a la gent del barri. Ahir no solament van identificar, van filmar i se'n van endur les propietats dels joves que aquí viuen, sinó que a més a més ens van filmar a tots i a totes. I després diran que estàvem en una concentració que donava suport a una gent que fan, van fer no sé què. L'estratègia dels Mossos d'Esquadra i del Departament d'Interior és disposar d'informació inclús personal i recordo malauradament el cas del company que va morir al Raval no fa gaire que en les primeres hores el que es va posar sobre la taula incriminant-lo va ser vergonyós i és una estratègia deliberada del Departament d'Interior. Vull que sapigueu tots i totes que tots som objectius del seu sistema de control i això ha sigut una demostració de força. El Centre Social es compta amb el nostre suport amb la situació jurídica que sembla que, que, que ve ara i que es comentarà a continuació, continuaran tenint el suport i el barri està en canvies i el barri és canvies. Bona tarda, jo sóc l'Eduardo Càliz, sóc advocat del Centre Social d'Autogestionat Canvies. El fet eh, que va passar ahir és un fet molt greu, extremadament greu, diria, un estat que se vol anomenar un estat democràtic la inviolabilitat del domicili és un dret fonamental reconegut en gairebé totes les constitucions del món, en totes les cartes de drets fonamentals del món, en la Constitució de l'Estat espanyola, i és un dret d'especial importància perquè afecta la pau de les persones que viuen en, en, en tot el territori, que entrin eh, eh, al voltant de eh, 150 Mossos d'Esquadra de l'abrimo a casa teva, encaputxats, amb la cara tapada, mentre estàs dormint, que remenen les teves pertinences personals, que agafin les teves dades, els teus treballs de universitat, totes les fotografies, que puguin observar amb el mínim detall de tot el que fa, és un fet eh, que ha d'estar totalment regulat i totalment limitat a les forces policials. És per això que en principi l'estat espanyol requereix que hi hagi una ordre, una ordre judicial que obeeixi aquest desenvolupament. Aquesta ordre judicial ha de comptar amb eh, requisits, una mínima motivació, ha d'explicar per què és necessari aquest registre, i quina finalitat té aquest registre. Eh, nosaltres entenem que el, el registre que es va produir a Capries no s'ajusta als paràmetres legals, eh, no s'ajusta en dos aspectes concrets. Primer, perquè eh, l'ordre que autoritzava aquest registre, l'ordre que va emetre el jutjat d'instrucció número 19, eh, té seriosos defectes. Poso que aquesta, aquesta ordre de registre, el mitjà de comunicació, la tenen ben present perquè el mateix Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el seu gabinet de premsa, la la va enviar com una nota de premsa. Llavors no és, no és cap secret el, el contingut d'aquesta ordre. Però en segon lloc, el, el modus operandis, la finalitat del, del registre, com, com el va desenvolupar el agent de Mossos d'Esquadra, també vulneraria el, eh, el propi dret a, a, a la violabilitat del domicili, faria, faria eh, il·legal el registre tal com es va produir. Eh, vaig al, al principi, perquè dic que, que entenem que l'ordre de registre no s'ha just a A veure, eh, és necessari, com he dit, una motivació, el que, que ja establegui el mecanisme pel qual arriba a la conclusió de que el registre és una mesura necessària i imprescindible per a la investigació eh, judicial del procés que s'està a dur a terme. Aquesta, eh, aquesta motivació és totalment inexistent. Es parla d'unes escoltes telefòniques, però no es diu a l'interlocutòria a qui s'escolta, ni amb qui parla, a qui s'està escoltant, ni què diuen. Es diu a interlocutòria que van veure a uns individus sortir eh, suposadament de canviers, però no diu ni què dels individus dels que eh, han resultat imputats i detinguts són, ni quina arma suposadament portava, ni com anava el vestit, ni qui van ser d'aquests individus que van tornar, ni què armes portava suposadament quan van tornar. Es parla a l'obra que es busca eh, un, eh, pals, cadenes, eh, arma, armes blanques amb les que suposadament s'ha comès l'agressió, però no diu què pals, quina cadena, com són, quina descripció té, què, què se van buscar, pals i cadenes en general o es va buscar el pal i la cadena amb la que es va, es va cometre l'agressió. La, eh, I tampoc eh, justifica eh, per què és necessària aquesta ordre de registre gairebé sis mesos després de que es van produir els fets, en, eh, quina, en mm, quin cap cal que eh, si s'hagués produït els fets, com diu la, la interlocutòria, se continuïn guardant la, els efectes eh, eh els efectes aquí al, al centre social. Això és, és impensable, no, no té cap mena de, de lògica. Per, per un altre cantó, eh, el registre eh, no es va realitzar tal com disposava la, la interlocutòria i com es disposa la llei el registre eh, d'interlocutòria deia que es busquessin efectes que tinguessin relació amb la, amb la, amb la investigació judicial que estava duent-se a terme. El registre anava a investigar els fets d'una agressió puntual el dia 12 d'octubre contra uns neonazis. Eh, llavors, què, què mena de sentit té que els Mossos d'Esquadra agafin objectes personals i d'ús diari Pueden ser el eh, par de bastones, eh, par de pancartas, una carretilla de diables, una, una unas pistolas de lluvina eh, una, una destral que utiliza para tallar leña. no hay cámara de, de, de, de que aquellos objetos hayan estado utilizados en la, en la suposada agresión. No, no no es van produir agressió amb una destra, ni amb una llança, ni amb, ni amb una pistola de llumina. Llavors, l'agafar aquesta, aquest eh, objecte extralimita el que és el, el registre aquí. Eh, tot això es fa pensar que el, el registre té una finalitat diferent a la, a la pròpia eh, investigació judicial, una finalitat diferent a la que l'han fet creure a la jutgessa que tenia. I això té un nom, que és saltar-se l'estat de dret. I quan la policia salta l'estat de dret té un altre nom, que es diu estat policial. Eh, és un estat policial, un estat totalitari. La finalitat eh, d'aquest registre pot ser vària. Pot ser una, eh, fer la típica foto impactant amb tots els objectes requisats, eh, pot ser una altra finalitat, que és la criminalització de canvi i de tot el, el moviment ocupa, rebel i insumís, i pot ser una altra eh, finalitat també. Eh, pot ser fer-se una idea de com es eh, canvia Esperdim per un suposat desallotjament. Aquí eh, la, la coincidència, eh, la macabra coincidència que ahir mateix es notifiquessin la data de desallotjament de la, eh, perdó, la, la interlocutòria que, que refugiava el, el recurs al Tribunal Suprem i que dona peu a un possible desallotjament en el futur. Aquesta interlocutòria s'ha que a nosaltres es va notificar ahir a la tarda eh, és de data de 21 de, de, 21 de gener, amb la qual es fa sospitar que els Mossos d'Esquadra tenien coneixement abans que nosaltres d'aquesta interlocutòria i de que tot estava perfectament preparat per a aquesta intervenció que res té a veure amb els fets investigats en les diligències prèvies del jutjat d'instrucció. Moltes gràcies.